nigga freestyle on this bitch. I'm talking some bullshit. Say pull up on the lights out. Say dirty stick, we clean they block just like lights out. Say 30 clip, we hit they block and let out five rounds. He want the smoke. Toyota luncurkan mobil baru bulan depan, Akia versi crossover. I think you terrified. gon' crush your head for that bread. Fuck that rapping if it's really busy, leave him dead. Creep up on him, beat him up on his face, that bitch is red. For all that shit on Instagram, he regret what he said, said. He turned up, ain't no turning down, that nigga on mad, man. Sneak up in your bushes, pop out on the porch like that. Toyota mengonfirmasi peluncuran produk baru di Eropa pada November tahun 2021 ini. Jika dilihat dari foto-foto mobil konsepnya yang beredar, mirip sekali seperti Toyota Akia yang disulap jadi mobil crossover. Tapi ternyata itu adalah Toyota Aigo X, mobil buatan Ceko yang dipasarkan di Eropa. I'm paranoid, what you doing? I might pull a strap out. I'm as sick as that this shit since we pullin' facts out. Nighttime, killer scope is aim sight, infrared. Headshot, body shot, don't give a fuck, just leave them dead. Homicide, call a cop, all black on a steamy flick. Aigo X sendiri merupakan model terbaru dari City Car Aigo. Aigo model sebelumnya memiliki desain yang mirip-mirip dengan Akia. Tapi tentunya desain Toyota Aigo lebih mewah khas mobil-mobil Eropa. Dilansir dari Pautan, mobil konsep Aigo X Prolog kali pertama diperkenalkan pada Maret tahun 2021 lalu. Mobil ini mengusung desain crossover mungil untuk menjadi pengganti Aigo. Toyota memberi nama mobil ini All New Aigo X. Aigo X masuk dalam kategori crossover segmen A dan akan melanjutkan generasi kedua Aigo yang kali pertama dirilis tahun 2014. Sekadar informasi, generasi pertama Aigo kali pertama hadir di Eropa pada tahun 2005. Mobil ini diplot sebagai bagian dari trio yang meliputi Citroen T1 dan Peugeot 107. Toyota mengatakan bahwa Ego X adalah mobil dengan perubahan besar yang direncanakan dan dikembangkan di Eropa. Mobil ini dikembangkan Toyota Motor Eropa dan diproduksi di Eropa, tepatnya di Kolin, Republik Ceko. Menyinggung spesifikasi, iGorex diklaim dibangun di atas platform GAB dari Toyota New Global Architecture TNGA. Platform ini sudah digunakan Toyota Yaris dan Yaris crossover terbaru. Dengan Aigo X Prologue, saya yakin kami telah menunjukkan bahwa mobil kecil tetap bisa menjadi besar dan berani dalam kepribadian, kata Ken Bills, asisten kepala desainer Toyota Europe Design Development e ED2. Kegembiraan dan keceriaan selalu menjadi inti dari Aigo. Sekarang, kami telah menambahkan sedikit bumbu pedas ke DNA-nya, tambah lens Scott, Direktur Desain di e ED2. Toyota Ego X dijadwalkan dirilis pada awal November tahun 2021, apakah juga akan masuk ke Indonesia? Kita tunggu informasi selanjutnya. Salam Car 2 Channel. my pedigree. telescope is aim sight, infrared, headshot, body shot. Don't give a fuck, just leave them dead. Homicide, call the cops. All black on a thing, he fled. Police gotta do their job. Yeah, he said he gon' step on something. my phone his face that bitch is red. But all that shit on Instagram, he regret what he said, said. Niggas, we hit they block and let all five rounds. He want the smoke, we want the smoke, turn into cloud. My phone is his face, that bitch is red. For all that shit on Instagram, he regret what he said. Said he turned up, ain't no turning down. and they on mad man. Sneak up in your bushes, pop out on the porch like that. Put that bag on top your head and on your back and leave a red. This bitch like Tito down. Now he laying with a red. Go out with a bang on spread around. like Latifah. Why the fuck they try to turn me down? I'm a speaker. Beef a hoes, you a fucking Bitch, I put a stack out. I'm paranoid, what you doing? I might pull a strap out. I'm as sick as at this shit since we pullin' facts out. Nighttime, killer scope, is aim sight, infrared. Headshot, body shot, don't give a fuck, just leave them dead. Homicide, call the cops, all black on the scene, he fled. Police gotta do their job, yeah. He said he gon' step or something, I think he terrified. You better fix your smile, you